Mein Vater in Ostpreußen mit 15 Maschinengewehreinschüssen gestorben. Er stand auf der falschen Seite. Mein Großvater ist im Ersten Weltkrieg gestorben und ich musste aus der Geschichte lernen. Der ukrainischen Verfassung sind. Weil in der BRD ist es veröffentlicht, dass... Ja. нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все без него. Сомнения прочь уходит в ночь, а день Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все шестерено. Сомнения прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. запомним это, и не поверится самим. А нынче нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь святыми, и все без перемон. Сомнения прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный